Sunt al ciui e mi vudie vie dio, cae hudio nocte mi volis paroli per i du ideoi. Fakte, unu estes ideo, cae la alia estes edi Marco. Do, unue mi comencijos per la ideo. Do, mi volas crei novan proiecton, fakte mi ne mi ja kreos novan projekton la ideo de la projekto estas ke mi volas krei filmeton eble kvin minutojn longan kiu prezentas la diversajn akcentojn de Esperantujo Um, do, vi povas imagi, ekzemple, en Esperantujo estas multe da homo de diversaj landoj kaj ĉiuj el ili parolas uh, per akcento kio estas io mete influita de sia nacia lingvo do exemple, am um, esperantisto en Brazilo parolas io mete malsimile al esperantisto en Australio simple parola fakto ke ni havas diversa nacia lingvo Um sed play parte compare nebula ni povus compare ni la Sed mi vols crei filmeton kiu prezentas la diversan akcento en de la tuta mondo en Esperanto. Do ekzemplo el komenco de la filmo mi simple komencigos en Brazilo kaj tie um vi aŭskultos kaj vidus um, unu esperantisto kiu diras uh, ekzemple unu frazon en esperanto kaj tiam ni movigius al posta lando aŭ ŝtato um, kaj iom post iom ni movigius norden al usono kaj kanado um, kaj tiam ni simple irus al eŭropo kaj afriko azio kaj al aŭstralio do vi povas imagi ke mi volas e meti filmetoin de multege da esperantistoi de circa la mondo. Fakte, mi volas havi presco esperantiston el ciu grande lando um, en mia filmeto, do tio estus plio cent, du cent esperantistoi de diversai landoi. Ca mi volas che citiu filmeto ne simple estus amasso da da esperantisto e kiu diras hazarda in frazoj mi fakte volas ke gi rakontu ion pri esperanto au pri nia kulturo um kaj la esperantisto e kiu mi li parolas tiu en unu opa in frazoj poste am tiu i frazoj estas kunigita ili fakte rakontus ion al vi um kaj mi volas ke vi simple povas sidi kai jui la diversa in accento in de esperantuio kai sam tempe al scuti rakonton sed komponeble mi bezonas vian helpon do se vi volas helpi min se vi volas filmi unu frazon en esperanto kaj sendu ĝin al mi estas nun uh, ligilo ne ligilo estas simple retpoŝta adreso ĉi tie sendu uh, mesaĝon al tiu retpoŝta adreso kaj mi respondos por tio kion mi deziras ke vi diru do jen mia ideo kaj nun la dua am di marco de citiu filmeto mi ofte di che esperantisto i tre shatas affisci bildoin de zamenhof al de tre mal nove congresso e kai ciu i el citiu bildoi estas grizai au nigra nig blankai ili estas mal nove ili vere estas ege mal nove kai Lau mi, mi shatas la facton che ni juas ni an culturon, che ni um, ofte rigardis al mia historio kai parolas pri tio ki okazis in la estintezo. Sed ofte esperantistoi simple paradigas en la estintezo. Mi desidas che ni nun pli ofte presentu nova in bildo in de Esperantujo, de iunae esperantisto i qui fara stuta in fero in cune am um, kai tio plu. Lo exemplo mi vidas articolo in pri Esperanto, ne ciu ne ec duono de la articoloi, sed granda granda plei multo de la articoloi ofte montras bildojn de tre mal nove congressoi de la estintezzo kai prescal ciui el tui fotoi estas grisai kai tio estas malbona afero char gi tui presentas esperanton quasi gi estas moritinta afero kai kiam mi ofte vidas bildo in de zamenhof gi de nove presentas gi nekiel simple moritinta lingvo sed moritinta culto ni vere devas shangi tion do mi pensas ke ni devas modernigi la aspekton de esperanto kai ni devas fari tion per iunai bildoi, um, ne iunai bildoi, de novei bildoi, cioi presentas Esperanton en iunulara, mojosa, mojosa, um, medio, mi supposas. Do tio estas cio. Mi, mi via in viain opinioin. Eble mi simple sidas en la a amaso da homoe. Eble mi simple rigatas la malgiusta in loco in minestias. Tio estas cio. Do, se vi shatis citium filmeton, kai vi volas helpi min, memoru, estas de nove, ret post adresso CT, um disconigo CT un filmeton, kai abono mi an canal se vi an cronne abono ska mi videos vin chuen, le veronta filmo ka sa finestos tie. Mi morte digos vin kai post lasos che via cadavro, bildon de Zamenhof. <laughs>